Willkommen zurück bei einer neuen Folge Big Reacts, powered bei OM. Heute habe ich den Tapsen neben mir. Grüße. In der zehnten Folge, die Jubiläumsfolge, Leute. Und heute schauen wir Evil Geniuses gegen uns äh, im Funspark Ulti. Jetzt schauen wir uns direkt mal die erste Szene an. With them killing Keto, got rid of the B Orpa there. There's no way that Searson's on that side of the map right now. So Temptation Station, Tentara. Ist ein guter B-Spieler, ja, Jarasch. Ja, ich weiß ganz genau, was ich gedacht habe. Oh fuck. <laughs> das ist alleine B, wir sind alle zu dritt am A. Der macht irgendwie vier Kills. Uh, <laughs> Eigentlich sterbe ich jetzt. Ja, bist du. Ja, geil. Verdient. Verdient. Ja. Stark. Danke. Aber sicke Szene von John hat uns den Arsch gerettet. <laughs> Gerecht. das Kart. <laughs> ja, wir haben das Franzberg Ulti mitgespielt, gespielt, ähm, welches ein sehr großes Turnier war. Haben leider in der ersten Runde gegen das amerikanische Team Extra Salt verloren. Ähm, danach sind wir im Lower Bracket Run gestartet gegen Evil Geniuses. Und hier haben wir die erste Szene vom Centaurus gesehen auf das 2. Wie ich schon eben gesagt habe, dachte ich mir, oh scheiße, weil wir waren zu dritt am A und er war alleine am B und die werfen den Lurksmoke am B und die kommen B raus. Und zu der Frage nochmal zu Titis zurück, ob der ein guter B-Spieler ist, haben wir gerade gesehen. Ich denke, der ist ein guter ja. B-Spieler. Der ist Skyline Jan ist, man kann ihn immer alleine lassen. Äh, er braucht auch kein Equipment, der braucht einfach eine AK und am besten eine gute Off-Angle-Pose und der destroyt eigentlich jeden. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall nice, Jan im Team zu haben. Ist immer, immer da für ein paar geile Klatschrunden. So, dann schauen wir uns mal den nächsten an hier, Nils. Und dann Two clutch Ja, AWP. Geht er, geht er hier auf Jumpshot gleich? Ja klar, der macht ja auch einen, glaube ich. Echt? Ja, der killt ja den Jumpen jetzt, der Bombe, glaube ich. Ach, das war ja. am nächsten Tag. Er hat vorher, einen Tag vorher den Typen auf Chainsaw getötet, ne? Ja, genau, in der Letter. Und hier bleibt der cool, aber nee, nicht, nicht, zu so cool. cool. Jetzt aber. Ja. Geil. Das ist gut gespielt, ja. Aber er hat einen Hit bekommen, oder? Ja, 16 AP. P. Nils auch sehr guter AWP geworden. Auch es ist immer sehr gut, eine, eine Second Orb im Team zu haben. Wir haben lang gerätselt, wie wir das machen und Nils hat sich da ein bisschen dazu breit erklärt. Und ähm, spielt ziemlich gut Balanced CS, würde ich sagen. Stimmt auf jeden Fall, der spielt eine gute AWP, hat, ist eine schwere Situation, handelt die Situation eigentlich ziemlich gut. Und ähm, wie Tizi schon sagt, es ist immer gut, eine zweite AWP zu haben. Vor allem auf das 2 zum Beispiel ist eine gute ja. AWP-Map. Ähm, ja, Nils ist ein geiler Mann, ey. Echt ein guter Typ. Okay, Pistol. Ach, wie sieht das Mann, da habe ich gesagt, bitte springt doch jemand. Nee, oder? Doch. Da habe ich gesagt, jump, jump, jump. Achso, wo nachdem, nachdem du gestorben bist, Achso, habe ich ja, okay, jump, das kann sein. jump, jump, guck. Jetzt habe ich gesagt, jump, jump. Aber guck, jeder piekt so und free frag, free frag. Weil keiner möchte so mal rumjumpen. Ich war rumgejumpt. Wir hätten den gerefragt. Da wären, wir, glaube ich, eh gestorben. Ja, aber wir hätten den gerefragt. Ja. <laughs> so, Jan. Wissen wir nicht, ob Jan ist. Gerade ist noch vor und vor. Hm, da steht's. Nee, steht nicht. Ach man, wir frohen hier fett, man. Also ich frohe jetzt auf jeden Fall, du auch, Jetzt ich und jetzt mhm. Ja, war geil. Ja, und der hat jetzt geil. Weil die Runde war ja vor knapp, weißt du, das waren noch 10 Sekunden oder so. Ja klar, aber warum hast du dich entschlossen, Base zu picken? Ich dachte, ich time den, aber da war gar keiner. Aber ah, ich bin doch hier, musst du noch nicht Stein? Ja, links von dir. Hm. Dieses Duell links hier, das gewinne ich eigentlich oft, aber ich bin halt so weit rumgezogen so. Mhm. aber dann, dann ist er da, der macht halt dann die Runden safe so. Ja. Kann man auch unsafe spielen, ne? weil er eh noch lebt. Klar, ist, das ist gut, ja. Boah, wir verlieren doch eh nicht so viele Runden, deswegen ist es eigentlich egal. <laughs> wir verlieren eigentlich nie über Zeitsituationen. Nein, vor allem nicht Eco-Runden. Ecos <laughs> vor allem nicht, ja direkt nächste Szene. So, 33 Situationen, Mitte raus, starker Call, Ovo ist vorbei. Wir beide am Leben, geil. Oh. oh. Wichtig, du bist die Smoke One und Two. Stark. Der Mann mit den Phantomen. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Szene war. Und Molotow. Ah! Oh. Ich weiß nicht, was passiert denn hier? One-Shot. Und? Ja, das gewinnt man immer. Ja. Aber ist nicht besser, Big Box zu gehen, Janosch? Ja, aber ich dachte, warum die jetzt halt rein? Bist du hier so? Also hier und jetzt wollte ich eigentlich hinter Longbox gehen. Aber eigentlich rechts Tür ist auch nicht so schlecht. Ja, rechts Tür ist auch, aber ich meine vorher, im One and Two. Ach so. Dass du an die Xbox gehst und dann, und dann timest du Cutters, ja, times Cutters einfach. Ja, ist auch okay. Geiler Stark, typ. schön aufgesprungen, ja, das ja, ich. Ich war dick hyped. Ich bin auch sehr glücklich, siehst du? Ja, man, hab ich gesehen. <laughs> siehst du? <laughs> Ja, das Turnier war geil, ey. Blah. Oh, Nuke. Das Gesetz. Auf Eco-Runde, ne? Mit Surfboard bei. One, two, two, Jan und Flo. Dann kommt wieder Schach. One, two, Stanislaw. Oh, shit. Oh, shit. Ja, okay, ist... Ich will sehen. Doch, die Bombe liegt. Ich glaube, das ist das Ding da oben. Ja, die Bombe liegt. Ich will sehen. Er hat kein Kit. Ja. Der macht einen Force-Buy. Kann überall sein. Ja. Kann passieren. Gute Szene. Kann selbst gar nichts machen. Nee, Stanislaw, gute ja. mac Ja, also auch bekannt für seine mac Genau. Vor allem auch Nuke. Ja, die haben Schach. Ja, jump das mal. Halt ich wie gewohnt am Jumpen. Hast du Rampe gespielt schon? Ja. ja. Schlecht Posi. Oh. Ja. Oh. Mm. Nein! Mm, Mann. Und jetzt wollen mal gucken, wie es Tizian spielt. Ach, Tizian, du spielst das so, Alter. Jetzt kriegst du hoch, runter, hoch, runter. Was soll ich machen? <laughs> Gut. Was soll ich da machen? <laughs> soll ich einfach hoch, hochrennen oder was? Ich weiß nicht. Ich, bin, ich muss doch irgendwie lacken. Ja, aber hoch runter, hoch runter, das ist ja... ja soll ich hoch, wenn ich hochgehe, sterbe ich einfach. Ich ja, habe noch 1 AP. Ich muss doch ein bisschen lacken. Ich lack doch gern. Ich weiß. Lass mich doch ein bisschen lacken. One und Two klatsch mal wieder. Wir haben sehr viele One Twos verloren, geil. Ja. Bin ich auch ein bisschen vom Stuhl gerutscht gerade. Das war sehr knapp, ey. <laughs> Schnelles Loch. Tobias, schnelles auf dem Platsch. Oh, hab's mit Abel. Hab's mit One-on-One. Ach, das ist Ach, die Runde, Mann. Scheiße. Ist das scheiße gespielt von mir. Ich hatte mm. no Wenn ich wissen besser mit Abel bin, dann kill ich den, Mann. Ja, wir lagen 7-0 hinten. Ja, Mann. Wir haben 2-0 gewonnen. <laughs> ja, war ein knappes Game. Zweimal 16-13. Haben zum Glück noch 2-0 gewonnen. Wir haben viele Runden gethrowt. Nee, nicht so viel. Die haben schon viele Runden getraut. Nee, das, das sind nur die Clips. Das sind nur die Clips, ja. da gibt es doch bestimmt noch mehr. Weißt du noch, was passiert ist so? Nö. Du? <laughs> Du? ich weiß schon ein bisschen, was passiert, aber die Klatschen waren halt schon klar, knapp so. Ja, klar. Es ist ja auch so One-on-Twos, das ist eigentlich kein One-on-Two, weil es ja, direkt ja, One-on-One ist so, ja. Nee, stimmt schon. War schon ein knappes Spiel auf jeden Fall. Hätte auf jeden Fall auch an EG gehen können. Mhm. Glücklicherweise haben wir gut, gutes Test noch gespielt und haben eine gute T-Seite halt auch auf jeden Fall gezeigt. Ja, aber wir, haben, wir sind im Lower Bracket. Eigentlich kann man da gegen uns nicht gewinnen. Das stimmt allerdings, ja. Das ist absolut richtig. Ja, das war das Spiel gegen EG im Franzberg Ulti Lower Bracket. War ein sehr, sehr knappes Spiel. Glücklicherweise haben wir gewonnen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.